大家好，今天是二零二一年十一月二十一日，星期日。昨天呢，咱们介绍了一下呃，PC 银行现在有一个开户奖励。那今天呢，我们就呃手把手的教您怎么作为一个新用户在网上开立这个 PC 银行的支票账户，来获得这个最高可以到两百五十元的奖励。 那我们先打开一个谷歌页面，然后敲入这个 PC Money，然后在这个结果的第一个就是 PC Money 的这个广告，啊，我们就直接点 Open Account，就两个按钮，点哪个都可以，然后它就会打开一个新的窗口。我们这里呢有两个选项，左边这个红色按钮呢是给这个新客户的，呃呃，右边这个小字儿呢就是说如果您现在有。 PC 的这个 m a s t e r c a r 就可以点这个。我们现在呢点这个 “Brand New”，就是对于新用户的这个开户链接。那么接下来点这个红色的 “Get Started”。那么这个就是一个呃开户信息的这个界面了。它可以选语言啊，但这个可以选英语，可以或者法语啊。很可惜不是英语或者中文哈。然后呢，如果您有一个 Refer Code，可以这个时候呢把它输进去。 啊，也可以用我的这个 code，啊，然后就是您的个人信息，你的 title 是 Mr、Mrs，然后您的名字、生日、地址，啊，电话号码，呃，第二个电话号码可以输也可以不输，呃，email 地址是要输的，然后他实际上说这个这个 SIN 就是 social insurance 这个 number。 呃，一般来说也就输进去，它会比较快一点。输完了信息以后，我们点 next 右下角的这个红色的按钮，然后他会问您的这个职业情况，那么我们输，呃，就相应的情况可以是工作，也可以是呃自雇啊，或者是没有工作退休。 呃，居家学生这都可以，其实无所谓的，因为这不是信用卡，所以没有一个这个信用的这个要求啊，没有这个工作的这个要求，我们就选工作，那么然后就选相应的这个呃雇主的这个行业呀，然后您工作的性质啊，呃雇主的名字、雇主的地址、电话号码这些信息，然后同样啊，输入完了这个呃雇主。 信息或者是这个呃工作信息以后，我们还是点右下角这个 next，就是来回问您这个税务的情况，您是不是加拿大的这个税务居民？一般来说是，呃，tax resident of United States 一般来说不是，呃，或者是其他的国家呢？那这个时候如果是中国护照呢，其实也可以不填，因为我们实际上是从税务的角度讲，我们是。 呃，就填加拿大就好。呃，其实我自己也是有中国护照，但是呢，我们这个就可以，呃，这个填 No 就是对的。然后我们就呃填这个 Next。Account Usage 就是这个账户是用来干什么用的呢？它这个都是其实都是标准的流程，都是呃政府要求的这些信息哈。 你可以随便填啊，我们可以选一个 daily banking 吧，这样的，它本来就是一个 checking account 嘛。那么 source o f fund 就是您这个用来存在这个账户的钱来源是什么呢？嗯，这个也无所谓了，就我们就工作收入也好，或者说利息收入啊，呃呃别人的馈赠啊什么的都无所谓啊，随便选一个，然后。 但但肯定是对的啊，就是我们不是说要，呃，编一个什么原因，这个理由没有必要。呃，填完以后，我们接着 check 这个 check mark，然后呢就点这个 next。啊，需要连接您现有的这个 PC o p t i m u m 这个，如果您有现有的这个这个点儿的账户，那么这时候就点 yes。它 他就会问您这个是什么账户，对不对？如果说 no 呢，他就会直接给您开一个新的这个呃 PC Optim 这个账户。那么 Overdrive Protection 呢，就是呃，实际上现在也比较流行有 Checking Account 的呢。呃，如果您想要一个 Overdrive Protection 呢，就可以加上。但是加上的话呢，它其实就会弹出这个窗口。那么 他会去衡量您的这个信用情况，所以呢，如果是这是您的情况那就 check 这个 check box，然后 proceed。如果不想要这个 overdraft protection 呢，就可以点这个 no thanks。我的经验呢是觉得这个如果呃就是确实要用这个账户的比较多的话，有一个 overdraft protection 其实还是很有用的。 它平时的时候您不用，它是没有费用的。那么就是如果您用了的时候，它会 charge 一个块钱一次性的。那么然后应该是管一个月，那么就相当于是，呃，这是一部分费用，另外一部分费用就是您，呃，透支的具体的多少钱，然后按照这个年息百分之十九来算，这个看起来很多哈，但其实看大家怎么看。 因为这个东西，它实际上是一个呃以防万一的这么一个作用，呃，我们一般来说有有时候也许比如说忘了，然后有一笔写了一张支票比较大额的，然后超过了我们现有的这个呃这个余额，那么如果我们没有 overdraft 这个 protection 呢，那么会发生什么呢？那么就是说这个支票就会跳票。 那么，兑换支票跳票呢，就可能会面临第一呢，来自于银行，呃，它就会收一个 NSF 叫 Not Sufficient Fund 这么一个费用，那个费用一般来说是三十到五十啊，我不太清楚 PC 是收多少钱，大概也是这么一个水平吧，这是一部分费用。然后呢，您这个交易等于还没有完成，那么有的时候呢，比如说您是付钱给另外一方。 不管是什么吧，也许是，呃，您要着急要用的一个服务，也可能是另外一个信用卡。那么，比如说是信用卡吧，那么信用卡那一方如果没有按时收到钱，那边还会有一个 penalty，那个通常也是几十块钱。所以就是说，如果出现这么一种，呃，这个余额不够用的话，一般来说您要。 可能要损失应该在一百块上下这样，所以要是这么来看的话呢，呃，如果他能用，比如说就是，呃，万一发生这种情况，付五块钱给他一个这个 overdraft protection，然后临时呢可能会有不知道多少哈，然后他这个按年息百分之十九来算，但是您可以马上，呃，回手就把这个钱再补上，所以这个其实。 呃，如果用的多的话，还是挺挺有用的。我建议呢，大家还是，呃，如果可以开的话，还是开。那么，如果是这样的话，我们就 proceed。这样的话，他就会问您，你看，就是呃，因为刚才只是。 呃，就是随便问一下您的地址的情况，联系起来。那么这个时候就是下面这些问题就是都跟信用有关系了，比如说您在现在地址住了多少年？那么如果不足，呃，一年的话，他会问您在之前的这个地址，比如说我说，哎，一年，对不对？如果是两年，哦，应该是不足两年。 这个就就会问您上一个地址，对，这个 previous 地址对不对？如果我们输入两年，那它就不问了。啊，这个 housing，嗯，就是问您现在地址是您是自己买的呢，还是跟家里头住呢？比如说，如果是 <clears throat> 那个呃小朋友或者年轻人吧，或者是租的，呃，您的收入是多少？比如说。 那么，然后你的这个家庭收入，那么如果，呃，比如说呃两个人都有收入的话，那么填一下家庭收入是有帮助的。嗯，然后我刚才那两项都选的 no，然后就会跳到这个屏幕，那么它会列出来所有的这些费用，各项的费用吧，然后大家可以看一看。 说您可以同意的这个这个开户的协议，然后呢，呃，了解了这些信息，然后就可以 continue，然后差不多啊二十秒钟三呃三十秒钟以后，呃，它就显示这个信息呃，说我们收到了您的这个申请。 那么会跟您通过这个 email 或者电话呀或者邮件来联系，然后呢就是您会需要，呃您您可以随时往这个新的账户里头打钱了，然后就，呃但是如果要用这个 interact e transfer 这个功能的话，要等一到两个工作日，那么就 OK，那么我们下一步就是等着它。 呃，联系我们，或者是也许就直接寄信，然后会寄一单这个开户的文件呀，什么这些，就应该会告诉我们怎么能够注册这个网上银行。那么，如果是现有的 PC 客户的，呃，PC 这个 Mastercard 的客户呢，那么他就会应该批准以后会直接显示在呃网上银行的这个界面上，因为已经有这个能够呃登录网上银行了嘛，呃。 那好，那今天呢，咱们就聊到这儿，感谢大家观看，咱们下一期不二财经再见。